twebwe hano muri karitsiye dufite nk'umugore utwite ngo iki umugore ntasa umugore wo gutwita si ibintu bisanzwe ah! ntabwo kari kabaye <laughs> kabaye kandi nawe kabaye umugore atwita imbwa atwita ihene atwita iki oya nta nubwo ari umugore eh. Eh. iki ntabwo ari umugore utwite inyamaswa ze <laughs> ni umugabo <laughs> none se ubwo iyo nda byaturutse ku mukobwa uwo mukobwa wamukundaga bingana iki wakundaga eh, koko Hmm. birenze cyane eh, ubu ngubu ari he ntabwo nzahana ari ikibazo ufite arakizi ntabwo mbizi niba akizi kuko nawe hashize nk'ayo mezi tutabonana Yellow, me watagwa niko fine one, we bound them the Babylon. Kun fire kun gen L-I-V-E, e, till I D-I-E, I got you covered, karawai uno the baddest, take eh? a, yeah baba, wait, some more things, more vibes, and the more fire, and the muri zino karitsiye nkuko na Jembi babwira ndetse nkuko mwamaze kubibona, ndi kugenda nganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Salam, we, boss. Hey, eh, eh, bimeze bite? umva eh, mbabarira ndaguhamagaye ngo wenda ndaguhagarika musore kabisa eh narebe ntarebe bite nyine turebe hariya muri kamera sibyo abantu bakubone neza nyine utwihera ikiganiro tuhari ribisi bo ntari wasi ntari wasi mbwira tu eh, amakuru yawe se amakuru ni fresh nkuko bibona nyine mba mvuye kugura akanyanya nubwo nkora agasosi inyanya muri iki gikapu harimo inyanya eh cyane eh, ariko ntago ndabereka watweretse bya biki ah, kandi ubundi nyine iyi ngiyi ni yebro tv njye nitwaye me turimo turagenda tureba se muri zino karitsiye abantu baho bimeze bite byifashe bite eh abantu baho eh, nk'uko tubona nyine abantu baho twe tumeze neza eh. kumeze gutya n'igipapa kimeze neza n'iki n'iki igipapa ntabirenze eh, surabona ari one ni nk'akahe kajambo gatwika muri zino karitsiye abantu bakunda kwifashisha cyane kajambo se reba muri kamera ariko akajambo ah, ni akajambo karenze ahantu bakoresha nasa ino karitsiye ntitwika uyibamo idatwika uyibamo idatwika ino <laughs> karitsiye ntabwo itwika eh. twaje ahantu hadatwika twitaye eh, biterwa n'uko habona none sinyine uko mabona ngende uko mabona ndabibwirwa n'abantu baho ndabibwirwa n'abantu baho abantu baho turatwika muratwika ni ugutwika ukimanukira gutwika ukimanukira eh, eh, eh, urumva ubishaka gutwika se urumva ngewe nabyanga cyane cyane ah, we nibwira nta ribi akantu gatwika nyine karimo n'akaritse ni akahe akantu gatwika urebye nta bahanzi benshi baba bamutwikurikirana waduhaye nka ka freestyle gatoya twikurikiranira <laughs> eh, inyogo eh. inyogoye ibintu birimo inyogo inyogoye buri umuntu aba afite inyogo ye nyine mu eh, mazi <laughs> ubwo nyine mise mbyumva ko muri karitsiye mutwika none ni ikihe kintu kidasanzwe noneho kiri muri ino karitsiye umuntu ku buryo yaza kwirebamo ariko harya zitwa masizi masizi ese ikintu kidasanzwe ewana cy'inkuru watubwira iba inaha muri masizi ibintu bidasanzwe byo ari byinshi hmm. usanga nk'abantu nkatwe tudatwika cyane ngo bigaragare abantu baba bazi ko nyine tudatwika nyine twika kugira ngo ugaragare twike iriya ni kamera iyi eh. ni microphone ngende LIV uriya ni cameraman uri inyuma twika nyine bigaragare natwitse nimanuke <laughs> eh. <laughs> ariko rero hari akandi kantu nzi akantu ako kantu karatwika cyane nawe kagutwika ugashya akantu kandwika nkashya nazo ushaka kuntwika nyihire mm. nagutwika ugashya ariko oh, mbere yaho mm. ariko ako kantu nkakubwiye mm. nimba wampikiye eh. akantu karatwika nari nzi ko nzakamira kakajya mu nda yanjye oh, nta bintu by'ibanga nta bintu by'ibanga ni ukugira ngo twereke abanyarwanda bose kuri yero tivi ibiri hano hanze ah ni yero tivi yarya nayo nagoswe eh. eh RTV kabisa wakoze subscribe eh subscribe we se ako kantu ntagakisi noneho sasa ako kantu sasa twebwe hano muri karitsiye dufite nk'umugore utwite iki umugore ntasa umugore wo gutwita si ibintu bisanzwe ntabwo kari kabaye kabaye kandi nawe kabaye umugore atwite imbwa atwite ihene atwite iki oya nta nubwo ari umugore iki umugore utwite inyamaswa zicyana <laughs> ni umugabo <laughs> nazo umugabo aratwite eh, eh. Ah, umugabo aratwite none se urampangaye kugira ngo gutwikire nawe yero tivi nyereke umugabo utwite njye nakwereka ibyo bintu urumva ni ibitangaza ntabwo bibaho mm. byabayeho bro eh? ari yushuwa mm. uwo muntu tugiye wamutwereka eh cyane ariko ari umugabo nza ari umugabo akaba eh aratwite urumva twe tugenda umutwereke mutwereke tubone inkuru duha abanyarwanda abanyarwanda niba bashaka bazakuremera ko batweretse umuntu ah ubwo se ncomotse natwe nta kantu ariko we n'ubyumva n'iki ubwo ncomotse aya na ubyumva se n'iki n'iki tugende dutwereke uri tayari tubwire kameramani tugende dutwereke inkuru nirangira se karahita kaba karaba kabaye ah, karaba kabaye uri tayari twe turi tayari kuri yero tv duhora turi tayari kameramani wanjye ari tayari tugenda ubu twereka umuntu turakata turazamuka turamanuka turamanuka gutya tu ubwo turagenda ni kure se ntabwo ari kure ni nko mu ntambwe zingaha ariko sinatunga agatoki mutanyo eh. eh, tatuyoba eh, tugende tugende ok twende sasa noneho tugenda mutwereka ndumva noneho dufite n'udushya twinshi cyane tugiye dutandukanye Eh, eh, ibyo bintu njyewe ndi kumva ni ibintu bidasanzwe mani ibintu bitangaje nose bibaho koko eh, bibaho byaradutangaje gusa nyine tubizi turi bakeya kugira ngo abantu badahurura n'iki n'iki mm. none se uwo muri ni wowe umutunze oya ntabwo ari njye umutunze njye ndi umuvireja vireja vireja ubwo mu kinyarwanda ni iki ubwo ako kantu ndumva kanyuze ndumva nakumvisha kakunyuzeho ndumva nakumvisha ese ubwo yize amashuri angahe yewe nize amashuri menshi cyane ku buryo nyakubariye eh, none se ubundi uwo muntu ninde wamuteye hmm. inda uwo muntu sha naba nkubeshye usanga ari n'inda y'umwuka wera ngize ngo inda n'akandi kantu eh. <laughs> Eh, ah. hmm. ni ahangaha se ni kuri kino gipangu abamo nase kumukomange ubwo ngubwo ntabwo ahita amenya ko abanyamakuru baje ubundi akagira atinya abantu atinya abanyamakuru se ntabwo ndabona umunyamakuru ajya kumusura gusa ntabwo biratubana ibibazo se eh, biraterwa ni amahirwe turagira nyine n'ibitubana ibibazo harya murabana oya ntabwo tubana sinakubwiye ko ndi umuvireja mani eh, kabaye kabaye ndabona hafunguye ariko mushaka mwaza nariba mbarebe nimba ari hafi cyangwa hari umuntu waba uri arandi tumutunguye nibwo urukamo akajisho ubundi mbwirenze bimeze bite yero tivi reka tuze turebe ukuntu bimeze se turamubona cyangwa batubeshyaga reka turebe tuze se mushaka mwaza mhm. eh, mushaka mwaza ndabona ndabona ari hafa hari hafi okay camera come over come come come yes noneho reka twinjiramo turebe ukuntu bimeze ukuntu byifashe uyu nguyu muraho muraho abaha halo halo salam salam salam salam salam bimeze bite se bimeze bite ntabwo njya nkunda uri kuribwa uri kuribwa se byamaka bite se uri kuribwa se hano yewe turabigenza gute turabigenza gute yabaye iki yabaye iki turabigenza gute bite bite bite bite haguruka haguruka haguruka haguruka fasha tumuhaguruke tumuhagurutse se tumushyire he eh? iwe iwe araremereye araremereye mana oya oya shaka bite bite bite wowe tereka mikoro wabaye iki se mikoro hasi se tumufashe iki bite iwe abantu se nta mbaraga dufite we yewe abantu si ubu badukurikiye baradufasha kumuterura we yewe mwana mwaje mugafata tukabisi kameramani se shiri kamera hasi dufashe oya none se yabaye iki oya nta nihangana nyine umuntu twite yewe yewe yewe none se none se abibaye ageze hano se cyangwa byatangiye kare hmm? ntabwo mbizi bite bite bite ibintu muzanye yewe yewe ubaye iki ubaye aha ngaha yicare yicare wabaye iki wabaye iki sibyo atubwira biragabanutse biragabanutse akayaga akayaga tuguha akayaga yewe ibi bintu noneho ni bike b'abanyarwanda yewe ibi ni ibiki b'abanyarwanda noneho turabyiza kandi turaza kubigenza gute none se bite mwe muri bande njye muri nitwaye me iyi ngiyi ni yero tv twari tuje hano muri karitsiye kugira ngo tuganire n'abantu none bari batubwiye ko hari umugabo hano waba ufite ngo waba ufite inda n'ibyo ntandi hari ahandi hari baratubeshye se babeshye babeshye none se wabaye iki kuko tubona utameze neza ni ikihe kibazo gihari ibibazo by'isi eh? ibibazo by'isi ibibazo by'isi se gute tubwire ni ukuri tugize amatsiko cyane uko eh. eh? nuko ubigenze nuko ubigenze nta kibazo cyabaye mm, mm, mm. njye ndumiwe ni ukuri tuba tubwire ni ibiki byabaye uko ari ibintu nsanzwe ntabona ntabwo ibintu by'itangazamakuru iby'itangazamakuru iby'itangazamakuru ariko dukorera ubuvugizi abantu ntacyo nawe turashaka tuganire tumenye amakuru ni amakuru gusa dushaka kumenya nta bindi bidasanzwe kandi amakuru numva bahaye amakuru eh? numva muyafite none se nibyo koko uratwite wapi baratubeshya se bababeshya kwa kundi umuntu nyine eh. aba afite inda nini hmm. muri karitsiye atuyemo hmm. Eh, bakagenda nyine bagira ngo ni ugutwita ariko mwihanganiye ntabwo ndi bwereka kamera cyane wahaze se eee eh, narariye cyane eh, warariye cyane none si inda yawe none si irakurya asanga ari amarozi amarozi none si irakurya bimeze bite ntabwo ari ukundya impamvu byaba bigenze gutya mu kanya gahise Eh, ni kompuregisi ntabwo umenyereye ibintu by'itangazamakuru itangazamakuru ariko none izere ko ubungubu bamaze kutwakira noneho ubwo uri bubashe kutwibwira nta kibazo wenda twagerageza ariko ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane mbese uri kubabara eh, ntabwo uri kubabara cyane ariko hmm. eh, ndi kugerageza kubabara ni iki kiri gutuma ubabara ni uburibwe ni uburibwe bw'iki bw'inda nyine namwe muri kubona amakuru murayafite hari eh. umusore utubwiye ngo waratwite sinzi ndetse niba ninda baguteye byagenze gute situzi nyine natwe ukuntu bimeze ndumva mwagenda mukabaza uwo musore kuko azi amakuru menshi kuri byiyinda kundusha kumva amakuru yose yabahaye ndumva n'andi asigaye yayabaha none se uri kuribwa niki kigabanya uburibwe bwawe muri aka kanya ngo tugufashe ubundi tuze kuganira bimeze sawa eh, uburibwe bwanjye ni uko eh, mu makanya gatoya akanya gato so ladies and gentlemen mukurikire Giro TV nimureke tube turitseho akanya gatoya ubundi wenda araza kuduha amakuru yisumbuye araza kutubwira byinshi kuri iyi nda twite reka twigote tube gato tumureke aruhuke natwe turaguma ahangaha namwe nimujye kure abatarakora subscribe muyikore agiye kutuganiriza atubwire byinshi Nshuti bakunzi ba yero tv yes agahe k'akaruhuko kararangiye dore nguyu arimo araza yes yari amerewe nabi ariko biragerageje birorohewe akomeje kumererwa neza gake gakeya turaje ngo tuganire noneho atubwire byinshi kuri iyi nda yaba afite atubwire byinshi ku buzima bwe ese byaba byaragenze gute byaba byaratewe n'iki ubundi atwihere amakuru ku buryo burambuye nka nyirayo tutarimo turayabwirwa n'abandi ariwe urimo urayatwibwirira ubu noneho twakwicara natwe tukaruhuka tugafata akaruhuko akagenda atuganiriza noneho wenda turaza kuganira utubwire byinshi nyine ku buryo burambuye wenda uraza kugerageza ariko niwumva uriwe cyane utubwira noneho tugufashe wenda reka nguhe na mikoro sibyo uze kuza kutubwira reka njye ahangaha ku buryo biraba bigaragara neza noneho tuganire ku buryo burambuye yego eh, none se amakuru nyine ugerageza kwegereza mikoro kugira ngo abavandimwe bari kutwumva bakumve neza eh, amakuru ni meza yego eh, ni ibi nyine mwahabonye Hmm. none se byatangiye ryari utangiye kuribwa ryari inda rero hmm. imaze amezi ntabwo nyine ibi bintu urabizi nyine ni ubwa mbere hmm. ni n'inkuru idasanzwe sinzi aho azabibona nyine eh. ariko njye no kubara amezi yayo ni ibintu nyine biba bigoranye kuko ntabwo mbimenyereye yego Eh, ariko ni hagati y'atandatu n'arindwi none se mu busanzwe inda utwite uko nkubona uri umugabo ufite n'ubwanwa ese uyitwite uyitwite nk'umugabo nk'umugore nyine muri make tubwire ese uri umugabo uri umugore utwite inda byagenze bite ni ibirozi ni biki nanjye ubu byaranshanze niba ndi umugabo cyangwa umugore hmm. ariko uko navutse navutse ndi umugabo hmm. none se inda warayitewe ya ntabwo mbizi Mm. nayibonye uku nguku ariko ubwo nyine narayitewe mbese ko atari mwuka wera mm. haba hari ibikorwa se wenda bibi by'urukozasoni waba warakoze byakekwa ko ariyo waba warakuyemo iyo nda nta bikorwa bibi by'urukozasoni mm. akahari sinzi umukobwa buriya najyaga amuteretaga umukobwa eh. ubwira ko namwitangira buri kimwe cyose cyangwa eee eh, wateretaga umukobwa ukamubwira ko wazajya umwitangira eh, buri kimwe cyose cyamubaho yego buno wasanga baramuteye inda nyine nkamwitangira ikamfata eee eh, ubwo abo bantu baba baramuteye inda deni iyo ndo kugira ngo ijye kuri uwo mukobwa ikaba ari we wijyaho akaba ari we wifata nacyo cyaba ari igitangaza cy'imana ntabwo njye ntabwo ndabisobanukirwa neza hmm. tuzabaza inzobere wenda mu by'ubuzima waba warigiye kwipimisha se bakubwira ati inunda yawe ni umuhungu cyangwa n'umukobwa ubu mbona uko wansanze hano niko nirirwa mhm. kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ubayeho gute ako kantu nta gaciro urimo uranywa nyine mu buzima busanzwe se ubayeho gute aya ni amazi mba ndi kunywa hmm. eh, ni amazi mba ndi kunywa ndayakenera cyane nkenera amazi menshi hmm. eh, ariko ibyo byo kujya kwa muganga ntabwo ndasohoka hano n'umunsi n'umwe kuva nabimenya eh, eh, eh, ubwo wenda sinzi n'abakunzi ba TV badukurikiye bazadufasha iki gikorwa cy'urukundo cyo kukujyana kwa muganga bakidufashemo turebe ko twagira icyo tugufasha none se ubwo iyo nda byaturutse ku mukobwa uwo mukobwa wamukundaga bingana iki wakundaga koko nyine hmm. birenze cyane ubu ngubu ari he ntabwo nzahana ari ikibazo ufite arakizi ntabwo mbizi niba akizi kuko nawe hashize nk'ayo mezi tutabonana eh, ubu se ufite imyaka ingaho ubu ngubu ubu mfite imyaka makumyabiri n'itatu makumyabiri n'itatu ni ubwa mbere ibyo bintu byari byikubayeho cyane ni ubwa mbere nta n'ahandi nayigeze mbyumva ariko eh. cyangwa hari ababyumvisha ukaba wandusha oya ngiye usibye wenda kubyumva nko mu bitangazamakuru mpuzamahanga tumugabo n'iki byagenze gutana gute mm. kuri gihe kubibona mu rwanda ndumva ari ibintu bitangaje twari tuje muri karitsiye dutembera bisanzwe ubwo nyine twabifashe nk'ibitangaza ntabwo twari tubizi ok none se ubu ngubu burya gute bigenda bite ya ukuntu njya famiye mba hafi bo hmm. bazi kino kibazo ariko nabo ntabwo njya mbemerera ko bansura hmm. namwe uburyo mujemo nyine ni hmm. uburyo butunguranye ntabwo nari mbizi yaba mbizi ntabwo nari kubibemerera kuko nta wundi muntu ujya winjira hano nyine umwana umwitaho gute umwana uri mu nda umwitaho gute yengerageza nyine uburyo bwanjye hmm. simbizi nyine tu eh, eh, eh, ni ikibazo ndetse ukimara kubibona we wabyakiriye gute koze naratunguwe hmm. si ibi bintu ibintu ni bwoko ki noneho yabanje hmm. kujyana inzoka zo mu nda ziri kundya yego hari umugore rero yarebye ibimenyetso mfite arambwira ati ushobora kuba utwite ndavuga ati ibyo bintu uri kuvuga ntibishoboka yego njye nkagumya ninywera ya miti y'inzoka ya kinyarwanda yego nkomeza kuyinywa rero mu mezi nk'angahe mbona yatangiye kubyimba wa mugore araza arambwira ati nyamara uratwite eh, rimwe na rimwe nkajya numva n’ibintu by'imigeri gutyo ukuntu nyine nanjye nza gukomfirima nyine ko ntwite eh, eh, ni ibintu biteye ubwoba cyane umwana urateganya kumubyara bimeze bite ntabwo njye nakica umwana nta n'undi muntu nakica hmm. ngo njye gukuramo inda hmm. nta muntu njye mba nifuza kumenera amaraso nyine umwana nzamubyara naza nataza hmm. nzabyakira nose ubwo ngewe ikibazo mfite ubwo navuka azacaye nanjye nyine ubwo simbizi uzajya kwa muganga bagufasha imana yakoze igitangazo cyo kumutwita izakora n'icyo kumubyara eh, eh, eh, none se ngiye ndumva n'amagambo yashize ivuga kameme nk'iki noneho wenda wasaba nk'abadukurikiye kuri kano kanya kuri yera tv sinzi wenda ashobora kuba ari n'ubwa mbere uyumvishe abadukurikiye ntibatungurwe hmm. eh, na mariya yatwise ndatazi aho ivuye hmm. eh, umwana witeguye gute kumubyara imyiteguro isanzwe imyenda twa naraguze hmm. ndatubitse utw'abaturanyi bagiye bama two nagiye ngura udufaranga duke mbonye mm. eh, naratubitse nyine ku niteguye ko azaza cyangwa ntazi eh, eh, kuri ngiye umwana amufata nka mwuka wera nka mwuka wera waje wumva se basi uwo mwana utwite nakura uramwifuriza nk'uko zaba iki uwo mwana umwana mm. rero ndumva mm. ntihagira mu mutwe nyine atekereza cyane ndetse cyane cyane agatekereza mu kurinda bano bana b'abakobwa b'abangavu mm. batwara inda zitateganyijwe mm. akazirinda kuko nawe nyine urumva uburyo yaba avutsemo mm. iki ni icyo namwifuriza e, e, e. biteye ubwoba ye baba we none se ubu koko abantu bakurikiye yego tivi baraza kugusubiza ngo iki we nyuma y'uko babwiye gutyo nyuma y'uko bamaze kubona ibintu byakubayeho agahinda kakubayeho kandi wambwiye ko utajya unashorashora eh, abantu ba Yoro TV rero bari kutwumva nabo sinzi niba niba bari bushake bagira icyo bakora kabisa kuko bino bintu ntabwo bisanzwe ndetse biratunguranye wenda na mukanya ese wasomye kuri ako kantu uri kunywa ukatubwira ni agace ubwo ngubwo kari kari kugufasha iki ka ni amazi eh, amazi amazi ugufasha icyo umuntu utwite urabyumva akenera amazi menshi mm. mu mubiri kuko aba atakiri umwe yego none se hari ibindi bintu biba ku bagore batwite wenda ugasanga wenda ngo yatwitiye wenda nko kurya igitaka kurya ibyatsi wowe bimeze bite ngewe ubwo yaba ari amazi eh, yaba ari amazi wasanga amazi nicyo kintu ukunda kunywa cyane se cyane none se ku bijyanye n'imyambaro wambara ndabona ibitenge si byo wabikuye eee eh, hari abantu nyine bambara hafi cyane urumva ntabwo nashyiramo ipantaro yego byagorana Eh. niyo mpamvu nirirwa kuboneka ubu buse mu busanzwe kwihagarika bihagarika nk'abagabo nta kibazo ibindi byo nta kibazo ibyo nta kibazo cyane mm. none se umwana navuka azajya yonka gute nabonye uburyo umeze nyine uracyari umugabo kamemu ntabwo hejuru wari watera nk'abagore azajya yonka gute bizajya bigenda bite byo icyo kintu rero mm. nanjye nagitekerejeho yego umugabo yego nta mabere ngira wenda mvuge ngo uwo mwana nzamwonsa yego nanjye ubwo ngubwo rero uko bakomeje kubivuga hmm. usanga ari bya bitangaza bizakomeza bikaza ntawamenya yababa we inshuti bakunzi ba yero tivi ngayo nguko ngenda ukumva amagambo yanshiranye nari nsanzwe mvuga cyane ariko uno munsi amagambo yashize so reka ndekere kumubaza ibibazo byinshi wenda nagenda aruhuke nabonye hariya yatweretse inzu abamo agenda aruhuke tumwifurije nyine kuzabyara neza nyine wenda nadutumira tuzanagaruka hanyuma niba hari ikibazo waba ufite wacyandika muri comment ubutaha nizere ko nitugaruka wenda hari abantu bagize icyo bifuza kugufasha wenda hari icyo batekereje tuzaza tukagusanga hano n'ubundi ukatuganiriza ego wenda mbere yo gusoza mbere y'uko ndangiza iki wababwira wowe dusoze twigendere nta kibazo ubwo ibindi wenda turabikora nyuma ya kamera nibwo wenda turaganira ibindi tureke kukurushya <laughs> icyo nababwira ndasaba mm, inkunga ikomeye cyane y'amasengesho basenge basenge basenge yego mwana wasanga ari yesu uzaza gucungura isi wamenya kuko e. bwa mbere bishobora kuba byaraciye mu mukobwa w'isugi mariya bikaba bigiye guca mu musore w'imanzi ari we njye Eh, eh, eh. ubwo sawa reka tubasezere ibindi mubyandike kuri comment ubwo tuzagaruka tumuganirize naho twebwe turacyari kumwe nawe turi kumwe nawe kugira ngo turebe imibereho ye murakoze cyane